Hey guys, welcome back to another GTA 5 Android video. So guys, आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए ऐसा मोड आप लोगों के लिए ले आया हूँ जो कि आपके एंड्रॉयड के अंदर आपको जी टी का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाला है एंड वो जो फैनमेड वर्जन है जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उसका गेम प्ले जो है मैं आपको कुछ ही देर में दिखाने वाला हूँ जब तक उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि वीडियोज जो है दो दिन में एक बार आएगी तो फाइनली ये वाली जो वीडियो है दो दिन हो चुके हैं मेरी प्रीवियस वीडियो को दैन मैं अब इस वीडियो को अपलोड करने जा रहा हूँ उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं देख रहा हूँ कि वीडियो जब मैं पब्लिश करता हूँ बेसिकली पब्लिश करने के साथ ही मैं उसको जो है प्रीमियर भी कर देता हूँ तो होता क्या है कि काफ़ी कम लोगों के पास जो है नोटिफिकेशन जाता है और उस वजह से जो है काफ़ी कम लोग होते हैं जो नॉर्मली वीडियो पे आते हैं एंड वीडियो uh, को वॉच करते हैं एंड लाइक कमेंट वगैरह करते हैं तो ये चीज़ देख के मुझे बड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि आप खुद देखो कि लाइक इतने सारे सब्सक्राइबर होने के बाद भी दो या तीन या चार मैक्सिमम या पाँच बंदे uh, कभी कभार प्रीमियर पर आते लाइक इतनी वॉचिंग रहती है तो आपको करना क्या है अगर आप वीडियो देख रहे हो और अगर आपने सब्सक्राइब करा हुआ है उसके साथ में आपने बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे नहीं किया हुआ है तो उसको ऑल पे कर दो क्योंकि बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करने के बाद जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप जो है जैसे ही मैं वीडियो प्रीमियर करता हूँ आप जो है मेरी वीडियो पे हैंड टू हैंड आ सकते हो हैंड टू हैंड उस मोड को डाउनलोड कर सकते हो एंड आप चैट पर मेरे से बात भी कर सकते हो लाइव तो इसका एडवांटेज आप उठा सकते हो एंड ऑल्सो अगर आप नए हो तो आप सब सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर कर देना क्योंकि नए बंदे से मैं यही कहना चाहूँगा कि यार सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को नहीं दबाया तो होता क्या है काफ़ी सारे लोग सब्सक्राइब्ड है लेकिन फिर बेल नोटिफिकेशन किसी ने नहीं दबाया होता है इस वजह से नोटिफिकेशन काफ़ी कम लोगों के पास जाता है काफ़ी कम लोग जो होते हैं वो वीडियोज़ को देखते हैं और काफ़ी लोग वीडियो मिस कर देते हैं सो ये गलती मत करना का अगर आप नए हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना वीडियो को लाइक कर देना कमेंट कर दो जल्दी से नीचे अभी के अभी वीडियो आपको कैसी लग रही है एंड आगे मैं आपको इसके बारे में और बताने वाला हूँ कि किस किस चीज़ का और कौन सा वर्जन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ जी टी फाइव एंड्रॉइड के अंदर जो कि आपको जी टी फाइव का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाला है on your any Android so let's go to the game play so so guys ये आप देख सकते हो ये आपके जी टी फाइव का सबसे बेस्ट फैन मेड वर्जन होने वाला है क्योंकि इस फैन मेड मोड के अंदर आपको माइकल का यहाँ पे हाउस देखने के लिए मिलने वाला है और इसके अलावा आपको माइकल के यहाँ पे प्राइमरी कार भी देखने के लिए मिलने वाली है माइकल का जो पूरा का पूरा हाउस है वो पूरा का पूरा एग्जैक्टली डिज़ाइन किया गया है ओरिजिनल से अगर कंपेयर करो तो आप और उससे भी अच्छी बात जो मुझे यहाँ पे लगती है जो इसका व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा रिलेट करता है आपके real original G T F five से क्योंकि यहाँ पे जो प्रीव्यू होता है बेसिकली जो व्यू होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गेम प्ले का ठीक है तो यहाँ पे वही चीज़ जो है आप पे देखने के लिए मिलेगी आपको जो कि बहुत ही ज़्यादा रियलास्टिक आपको बना देगी एंड साथ में जो कंट्रोल्स आप देख रहे हो ये सिमिलर आपके जी टी सेवन रियास एंड्रॉइड से है तो यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे आपको गन सेलेक्टर भी देखने के लिए मिल जाएगा माइकल की कार को यहाँ पे आपको ड्राइव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको गैराज के बाहर जा करके और उसके बाद में आपको यहाँ पर ड्राइव करना होगा तो आपको ऑप्शन आएगा यहाँ पे गेट इन का जैसे ही आप गेट इन के बटन पर क्लिक करते हो then you will be get in on your car and then आप जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छे व्यू के साथ यहाँ पे कार को इंजॉय कर सकते हो यहाँ पे ड्राइविंग कर सकते हो यहाँ पे आपको जो है हाफ मैप देखने के लिए मिल जाएगा जो अराउंड माइकल के हाउस के अराउंड होता है थोड़ा बहुत जो मैप होता है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा और आ, सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ पे लगी है वो ये है कि आप जो है हर एक एंड बेड मोड के अंदर एक ऑप्शन होता है कि आप अपने फ़ोन के अकॉर्डिंग सेटिंग्स को लो कर सकते हो हाई कर सकते हो मीडियम कर सकते हो if your device is low आपका डिवाइस बहुत ज़्यादा लो है एंड उस सिचुएशन में आपका कोई भी ऐसा बीटा वर्जन है जो आपके फ़ोन में रन नहीं करता अच्छे से तो आप जो है अपनी सेटिंग्स को थोड़ा लो कर सकते हो सेटिंग्स पे जाके आप जैसे मैप पे क्लिक करोगे आपको ऑप्शन आ जाएगा ग्राफिक सेटिंग का हाई करने का नॉर्मल करने का लो करने का तो आप वहाँ पे इंजॉय कर सकते हो साथ में यहाँ पे जो आपको हाउसेज देखने के लिए मिल रहे हैं बहुत बहुत ही ज़्यादा रियलास्टिक देखने के लिए मिल रहे हैं जो स्काईबॉक्स है वो जी टी फाइव ओरिजिनल से आप कंपेयर कर सकते हो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रियलास्टिक है एंड ये इसे देख के लगता है कि अभी डेवलपिंग में है अभी मे भी आगे जाके और ज़्यादा डेवलप हो रहा है जिसने भी बनाया है बहुत अच्छा है और इसका डेवलपर का नेम मैं यहाँ पे नीचे दे दूंगा एंड पूरा का पूरा कैडेट जो है उसी को जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रियलास्टिक और बहुत ही ज़्यादा कंपेटेबिलिटी के साथ में बेटा वर्जन को डिज़ाइन किया गया है तो I think this is the best beta version for your Android for your low end device also for your high-end device तो I think this is the best fit fan made for your Android so guys जरूर ट्राई करो बहुत ज़्यादा औसम है इसकी ओनली ए पी के आपको ट्राई करनी है आई मीन ए पी के आपको डाउनलोड uh, करके इंस्टॉल करनी है लिंक मैंने ए पी के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है go and download now but उससे पहले सबसे पहले यार मोटिवेशन ज़रूर देना क्यों मोटिवेशन मोटिवेशन बेसिकली ये है कि आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर करके नीचे कमेंट ज़रूर कर देना आपको वीडियो कैसी लगी ये फैन मैन मोर कोड कैसा लगा आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी मैं मिलता हूँ गाइज आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे वीडियो के साथ में तब तक के लिए चैनल पर स्टे कनेक्टेड रहिए बाय